Sening monoquli Do'st. Endi kallamga yorga tap etib urildi ishoninglar. Ey, men bildim. Jo'ralarim ustun ekan bor-ku. Nima, sizning tashlab ketdimi? Yo'q, erkaklik g'ururim foyda bo'ldi. Ey, qizing tashlab ketgansan. Aniq. <laughs> Tug'ilgan kuniga bormagandim esingdami? Esimda ekan. O'sha kuni men u bilan kinoga tushdim. <laughs> bola ekansan. <laughs> Jo'rajon, men erkak emasman. Bilaman. Urmaysan meni. Men podkast urmayman. sallanaman Ben erkek bir ham salla erkek salla dona ana Ay shuni tishla bo'lmasam bo'lku sallada o'z o'g'larimdan mana shunda voz kechaydim tushunib yetdingmi og'aynilaring mü? ha bo'ldi biza seni kechiramiz bolalar xoliq kaydı qaytdi молодец müzik o sen ko'tsan Kutman <laughs> alo jon Hava hava